आखिर तुम्हें आना है सरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है सरा देर लगेगी बारिश का बहाना gotta listen, baby, and do it my way. Baby, and do it my way